challenge جديد صادق قول لنا شنو ال challenge هاي اول شيء اخر تحدي راح تكون سمر فيه ف انا متحمسه اليوم بحطمهم كلهم انا بتشوف اكبر دعم منكم انتو عشان ترجع زين عشان <laughs> بس ايه زين فشنو التحدي مالنا هيثم التحدي بكل بساطه راح كل واحد فينا يكتب سرين والاسرار مكتوبه مع دعاء ما حد يعرف كل الثاني شنو قال وراح نوزعهم علينا وراح نقراهم ولازم كل واحد فينا يخمن من قايل السر ونصيده بالسبراي لازم هيثم يبتدي اول Because it's هيثم I'm ready I'm الحين هاي لازم نطشر على اللي سوى هاي الشيء ونحس انه هو له علاقه بهاي. اي فمن هاي السر راح نطشر عليه اوكي جاهزين؟ إيه. يلا كنت امشي وانا نايم او نايمه لما كان عمري ثمان سنين انت للحين صرت ثمان سنين 2 ها شنو؟ <laughs> من من من طلع؟ It's actually mine. Yours? Oh my god, I was right! Score one for seven! Okay, dude. هاي ما رضي عمره ثمان سنين اصلا، كم عمره؟ Guys, هذه وايد weird. يلا. <laughs> كان اسمي الدلع طبشور او طبشوره. بس هو finish it. من؟ اي بي ديفنتلي يو لا؟ لا من؟ انت؟ انت؟ اوه ماي كاي دلعونك طب شو ليش شلون؟ على اي اساس؟ كنت ابيض وضعيف <laughs> كنت ابيض؟ يس من متى كنت ابيض؟ لما كنت صغير يوم كنت صغير او صغيره كنت العب مع عناكب صغيره ها مع شنو؟ عناكب؟ لا تخلصون سبراي من؟ من؟ اكشلي مي او ماي جاد شلون يعني تلعب مع عناكب الحين من عنكبوت تخاف؟ اي لا الصغار cute شلون كنت تلعب معاهم؟ الهيري وانز وانا كان عمري اربع سنين كنت البس كعب امي <laughs> انت؟ من هاي اصلا ما ادري اوه ماي جاد تلبس كعب امك شلون؟ الشارع <laughs> سبحتني صادق الكعب ايه حتى انا قعدت ارش على سمر <laughs> ما عاد جاهزين؟ يلا كسرت خشمي في زحليقه مائيه خلص دي إيه، خلص خلصت كده بقى خلص هو زد صح لما كنت صغير او صغيره كانوا يسموني قشطه man, man من قشطه I told you I was white. Oh my god! انا قلت مستحيل مرتين قلت مستحيل مرتين يعني ماي جاد لانه صالح بعد ابيض شكله كان وايد ابيض وهو صغير اي اي كنت شفاف خدعه خدعه وبالمعنى صح كان اسمي سعيد قشطه oh oh كسرت جدار خلص اللي عندي انت لا يس انا رشيت علي يعني مرتين بعد مو مره واحده بعد إيه، بس يا اهلي قلنا مخك يعني ناشف على خف اللعب كسرت جدار كسرت جدار رامبو ام اوت ام اوت اوف امو راهو البايسبس احب اكل بيض مع عسل Let's do it, win! <laughs> خلصت انا قاعد اوصل للسما لانك صح استانسنا وايد معكم طبعا شنو قول شنو راح نجيبك في تحديات ما عليك ما أكيد منها أكيد ما منها ترى مو لازم تكون في جيكس عشان تي تحديات ايه زين فاتوقع ان نعزمك في وايد زين بكون وايد مستانسه ان اصلا اكون معاكم في التحديات عقب اللي صار هنا <laughs> وناسه تحديات جيكس والله العظيم <laughs> اوكي فيلا سوي sign off يلا thank you ان شاء الله نشوفكم مره ثانيه في challenge جديد وحلقه جديده bye bye bye share like subscribe تو كم